रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती क्या है ये फैनी तूफान जो मचा रहा है इतना आतंक बीते कुछ दिनों से हर जगह फैनी तूफान की चर्चा हो रही है ये चक्रवर्ती तूफान काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है ये फैनी तूफान ओडिशा के पूरी तट से टकरा गया है पूरी में काफी तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है पूरी के तांडव को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है और जनता को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है समुद्री किनारों से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है तूफान से लड़ने की तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी नज़र बनाए रखी है लेकिन क्या है ये फैनी तूफान और कहाँ से आया है ये फैनी शब्द आइए आपको बताते हैं फैनी के बारे में चक्रवाती तूफान का नाम फैनी बांग्लादेश ने दिया है फैनी नाम चौसठ नामों के पूल से लिया गया है विश्व मौसम विभाग के नियम के अनुसार नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन के आठ देशों से तूफानों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं इनमें से ही किसी एक नाम को चुनते हैं तूफानों के नामकरण में वर्ष के अंक को भी ध्यान में रखा जाता है अलग अलग क्षेत्र के अनुसार विश्व मौसम विभाग के रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी ही नामों का चयन